mira, eh, i aquesta samarreta que tu portes, per a què és? Claro. Oh, me la van Fixa, regalar. surt de casa, Home, oh, oh, oh pues amb d'estar al dia, carinyo. És que, oh, dedica pues, en això te fiques Espera, el dia de Francisco, Bueno, però, escolta, un moment, un moment. Me la van regalar, però no em van dir que sortia de casa. Som Neus Barberà, Anna Zaera i Robert Roig, els fundadors de surtdecasa.cat, el digital de cultura de proximitat. Surt de casa és un mitjà de comunicació digital especialitzat en cultura i oci que pretén posar de relleu totes les activitats i iniciatives que tenen lloc a diferents territoris de Catalunya que normalment no tenen tant de ressò als mitjans generalistes. Hi ha diferents edicions de surdecasa.cat que treballen de manera autònoma des del territori a Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona, Penedès, Ponent, Empordà i pròximament al Vallès Occidental. Vam tenir molt clar des del principi que el domini havia de ser .cat, precisament perquè és un mitjà nascut a Catalunya i escrit en català.